Pronto, já teve coragem. Chama o branquinho aqui. Ah, olha ele vem, olha. Nunca vi isso, gente. Olha o marronzinho. Agora tu pega. Vem aqui desse lado, por favor, só pra pegar. Vamos lá, é quem que é que é você comeu? Uhum. Ninguém tá ver? Pega. Eu sei pegar. Só que você não quer, né? Não dá. Quem que você quer que eu pegue? Azeitona?